narodziny? Nie w ogóle jesteś. To jest to nawet nie wiem, to jest to mało. To jest ten nowy Go there, sit in the trench. Right now. Both of you. Go. Go. на всі. Ми вже сьогодні працювали перед тим, як зустріли з вами. І велике дякую всім людям із е, цивілізованих країн які небайдужі до оборони демократії в всьому світі. Ми скинули тобі дві бомби. Е, було пряме влучання в піхоту супротивника. Це боротьба не тільки за е, українську незалежність, і саме існування української нації. Виходимо на бойовий. Це боротьба за правила всього нормального цивілізованого світу. Є попадання? Так, попали туди. Там все зігає, стоїтяться зараз. Воно так горить, вони там стоїтяться щоб е, швидше перемога прийшла до нас. ви хочете, щоб якомога більше хлопців були не з гвинтівками в бою, а кидали подаруночки трішки далі. Донатьте на благодійний фонд Андрія Хлинюка, який опікується ударними дронами паніша. І вже на сьогоднішній день підготував 5 екіпажів фонд, і, а зібрав на 8. Вже зайшов шостий екіпаж на навчання. О, таким чином переможемо. Дякую і слава Україні.